40 года на одном работе. Работаю в людьми. Учреждение, приходите, Каждый день 400-450 людей нас. Работает хорошо, деньги не услуги не За счет кого? За счет бюджета. Денег не просто За счет бюджета. Все было поставлено так, в советских Развиваться, развиваться и развиваться. В настоящий момент, соответственно, всем требованиям, которые стоят перед нами, поставлены министерством, спортом и так далее, единственное учреждению в области, которое укомплектовано врачами. В нашей службе работает сложно. Наш шоколад Латынь тоже. Спасибо за старт.